Good. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mierda, solo tira mierda, fake Si no se lo saben pues que se alimenta. Chupa que alimenta y la boca tapeta Mi lengua pa' suelta como tu novio de fiesta Todo te protesta pero no contesta No tiene respuesta pero hace la apuesta Mi figura es belta, le falta una cresta Pero como el águila me parece una mierda Rapper, todos están en venta Unos te lo dicen y otros lo aparentan Yo rompo mi cuello pues no rompe mi cabeza El cirujano cobra por el pulso y por la pieza Piensa, cuánto daño hace todo lo que tú te prensas Densa, te historia que suelto como trenza Cuenta, a ver si lo que tiras te compensa Prensa, ese verde que el mundo no acepta ya no sé vivir tan solo colocarme El que cuela grifo cuando entro por la clase Con los ojos chinos y en malla de hambre Demasiado blanco para contestarte, loco ¿Dónde vas con ese paso verde? Si llegamos tarde, como hacemos siempre Si llego morado, es ah, normal para la gente, loco Vamos por lo menos 420, fake ah, Me mira así, paso por el frente Piensas que los veo, pero camino inocente Dura en mi cabeza lo que me dura en el teque Lo que duro somos en 2017, loco Se piensa que estoy zumbado Por lo poco que me quiere y por lo mucho que le he dado Por las vueltas que le doy antes de que te empezado Por dejar la media cuando estaba todo me la pelan Todos tus felas En el beat me siento pantera Van de seda pero no queda Y en mi crío no entra cualquiera Fuman weed y no llevan campera Hace tanto que son unas fieras Que la ciudad solo las queman Siempre vuela pero no despegan Mierda, se lo tira mierda Si no se lo saben pues loco se lo inventa Supa que alimenta y la boca te apesta Mi lengua serte como tu novio de fiesta Todo te protesta pero no contesta No tienen respuesta pero hace la apuesta Mi figura es belta, le falta una cresta Pero como el águila me parece una mierda mierda.